O sea, hombre, a ver, yo me he pillado Cypher por lo que me han pillado. Bueno, eso sí, eh, te aprendes el setup. De Cypher, dice. Nah, o sea, esto es full aleatorio. O sea, me quedaré en medio, a punta pala. O sea, supongo que sería lo más óptimo. ¿Cómo he fallado eso? Maldita finger, tío. Vale, partir las piernas, loco. vale, ¿no? Ching, ching, ching, ching, ching, ching. Ding, ding, ding, ding. Manquitos aquí. Eh, manquitos for everywhere. Everywhere a manquito. Do you know he's a manquito? Uh, wow, Jesus. You can see that. You, you block me, said. Be careful next time, please. Tío, ¿y eso? Te quedaste sin cabeza, Yoru. Gracias por esa skin cara. ¡Ay! ¿Qué es eso? Solo. ¿Lol? ¿Qué hacía esa persona? Ah, sorry. Spanish amiga, she don't like me to roam. So she called me Caplon plus Mighty Go. Says she likes to cook right, so she likes me home. I'm like, Oh, moment, so mommy, slow up your tempo. I got this black dick. she don't know how to act. Always talking out her neck, making the finger snap. She like, this listen, jigga, man, I don't care if you rap, you better R-E-S-P-E-C-T-E. Cámara destruida. Es fake. Vale, nice. Thank you. You rep arena for AFK. al final la gano con una FK, ¿eh? Eres un matao, señor Omen. <laughs> Qué matado que cabrón me lo he mentido, o sea, literal. Al más matado, ¿no? Entiendo. Vamos, vamos, vamos. ¿Y eso? Dios, Dios, Dios. ¿Qué tal? A ver, tío. Como abra la puerta, ¿qué haces? Dios mío. Dios mío, te mato, tío, te mato. Bro, te mato. Están aquí. Me acabas de joder la partida, ya está. Me acabas de joder. ¿What? Me estoy volviendo loco. Eh, I going, eh, be careful. man at home. Yeah, why be cracking Robocop? Super friend, I why be chop? Jocking on them, hate them, When I do that soldier boy, I lay to left and crack that thing out. I'm jocking on you, jocking on you. The preacher the fight, then I'm cocking and I'm cocking on you. You push me at your local party, yes, I crack it every day. Haters getting mad, cause I got me some baby. Soldier boy, I'm in it all. Why be cracking, why be wrong? Why be crack that soldier boy, that Superman, that all. Okay, te la boca, cojones. Gilipollas. Que eres un gilipollas. Un enemigo. 4 de 5. Wait, wait, wait, La primera fase, ¿eh? Vale. Nice. Let's go. Increíble. Akali Sensei. Ha sido, ha sido eh, pre no. presente. Nice, GG guys and girls. Nice, have a beautiful day. el and es ruina. ¡Fuck! 29-20, ah, <laughs> o sea, va 29-20. ¡Ah! Increíble.